Que esta noche ponemos a danzar hasta los giles. Un par de baby, vamos a gastarnos un par de miles. para que se suelten en los clubes como las strippers. Que esta noche ponemos a danzar hasta los giles. Un par de baby vamos a gastar un par de miles. Pa' que se suelten en los clubes como las strippers. Ponte pa' la pista, ponte pa' el terreno. Que el asesino de nuevo viene sin freno. Metiéndole a la lírica, inyectando el veneno. Haciéndote danzar con el flow, puro caleño. Levanten todas las copas si quieres prende un leño. Si no sabes hacerlo, mami, fácil yo te enseño. Déjame mostrarte como es que lo hacemos. si quieres en la cama, baby, entonces terminemos. todo el mundo baila porque muy bien se siente. Hablo en general, aquí no importa el continente. De espalda, de mano, de pies o de frente. Tírate un paso aquí, no importa lo que inventes. Dale, muévete, no le desmente. Ey, tengo la sangre caliente. Voy a quedar sin ningún oponente. Cuando mis pies con el piso se conecten. Dile, dile, Andrew. Que esta noche ponemos a danzar hasta los giles. Un par de baby vamos a gastar un par de miles. Pa' que se suelten en los clubes como las strippers. Dale, ma. No te detengas, yo sé que esta noche quieres bailar, no te arrepientas. Y si quieres, danzamos como en modo cámara lenta. Que con par de tragos vas a ver como tú te calientas. Baila, baila, estate alerta. Blue Killer de nuevo viene tirando metralletas con las líricas expertas Así mi mente te lo cuenta, porque si no se lo sabes, se lo inventa. la botella, que yo pago la cuenta. En mi bolsillo cargo puro billetes de 50. A veces las cosas no son como lo aparentan, pero yo sigo tranquilo con mi filia en la lenta. Yo como los africanos cuando escucho el beat. Yo sé que te gusta esto, mami, vendime que sí. Vamos pa' la playa de Arachi o pa' la el Beach. O no pa' tu casa y dame lo que tiene ahí. No lo pienses tanto, baby, vendime que sí. Dime cuáles son tus fantasías que yo te la construyo. Este cuerpo todo mío, pero también todo tuyo. Solo dame un par de besos que se me pone bien. Andrew Killer. Que esta noche ponemos a danzar hasta los giles. Un par de baby vamos a gastar un par de miles. Pa' que se suelten en los clubes como las strippers. Dile, dile, Andrew Killer. Que esta noche ponemos a danzar hasta los giles. Un par de baby vamos a gastar un par de miles. Pa' que se suelten en los clubes como las strippers. Dile, dile. Andrew Killer. Que esta noche ponemos a danzar hasta los ojile. Un par de baby vamos a gastar un par de miles. Pa' que se suelten en los clubes como las strippers. Dale, ma venga, Yo sé que esta noche quieres bailar, no te arrepientas Y si quieres danzamos como en modo cámara lenta Que con par de tragos vas a ver como tú te calientas